<clears throat> blokują przejazd leśny. Jestem jako leśniczy, leśnictwa terennicy, ale chcę przejeżdżać, to macie znaczenie, że samochód zatrzymali, a ja zgłaszam, że niech to mnie przepuści. Ja jestem, Jaganow, ja nie jestem leśniczym, chcę przejechać i niech że panu wytłumaczymy, jakie są inne drogi ja objazdowe. Pan chyba wie, jakie to jest leśniczy. Pan zna inne drogi przyjazdowe, nie jest to jedyna droga. Tak? dziesiątki, a nie na środku drogi. ale się utrzyma. Jak się kochają, tak, no zobaczcie, nie robią. Stary, panie Bartman. Ale tam, nie ma sensu. Państwa też zapraszam na drogę. 这个人 Да!